El pantallómetro, un mecanismo para evaluar tu uso de las nuevas tecnologías. Irichen, a través de su web y redes, lanza diferentes retos, acompañados de un test de autoevaluación. Tendremos un diagnóstico aproximativo con un plan de mejora para un cambio significativo de hábitos. Muy buenas tardes, mi nombre es Mike hacen un uso inadecuado de las redes sociales. Saben que cada año puede perder un mes de vida por usar las redes. <laughs> ¿Qué más da? Ahora mi amigo Jamie Flay te dará unos consejos sobre Instagram. No necesitas amigos, solo seguidores. ¿No tienes dinero para irte de vacaciones? Súbete a la azotea y sácate una foto chula y di que estás en Miami. Los tres mejores consejos que te puedo dar en Instagram. Filtro, filtro y filtro. El Facebook no está muerto. Las viejas también votan. Y hasta aquí los consejos de hoy. Muchísimas gracias a mi amigo Panflur. De nada, ya Vice. Nos vemos la semana que viene. Yo, la semana que viene no voy a venir, te lo digo ya, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, porque no creo en esto, yo no creo en esto, yo no creo en esto que dicen de las redes sociales, esto es mentira, así no haces amigos, yo no tengo amigos por culpa de las redes sociales, yo quiero eh, ser otra persona, ¿vale? Sí. Pero eso no, es lo mismo. No, pero real, vamos a mostrar que estamos tristes, que la gente no muestra la verdad. Vamos a mostrar la verdad. ¿Real? Sí. Venga, vamos, encontramos Venga. Una, dos y tres. Esto está rico.